අද අපි ඔබට සිංහල වෙබ් එකෙන් කියන්න යන්නේ ඔයා එදිනදා ජීවිතයේදී හිතන්න නැතුව කරන පුංචි පුංචි නරක පුරුදු වගේම ඒ වගේ දේවල් කොහොමද නිවැරදි කරගන්න කියලා. මේ දේවල් පොඩි දේවල් කියලා හිතුවට වාගේ ප්‍රතිරූපයට මේ ගොඩක් බලපාන. ඔයා පාරදි ෆෝන් එක බලන ගමන් නැත්තම් කාට හරි මෙසේජ් කරන ගමන් මේ විදිහට පාර අබිහිර කරගෙන ඉන්නවද බලන්න. මේ දේවල් පොඩි දේවල් කියලා හිතුවට බලන්න මේ නිසා කී දෙනෙක්ගේ කාලේ නාස්ති වෙනවද කියලා. Thank you. බස්රතවල යනකොට මේ වගේ සිදුවීම් වලට නම් ඔයා මුහුණ දෙනව ඇති. Thank you. යාළුවෙක් ඉන්නකොට මේ වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. බලන්න කොහොමද මේ වගේ වෙලාවක අපි හැසිරෙන්න ඕනි කියලා. බලන්නව රාජකාරි කරන තැන කොහොමද හරි විදියට හැසිරෙන් ඕන කියලා. Thank you. ඔයාගේ පෙම්මත හරි පෙම්මති හරි හමුවෙන්න්නගේ වෙලාවට මේ වගේ වැරදි නම් කරන්න එපා Thank you.